وقتی من شکستم هیچی پشت من نبود هیچی دست دراز نکرد به سمت من واسم نمون تنها موندم وقتی میشه پشت به پشتشم بود هیچی پشت من نبود هیچی تخمشم نبود روزی هزار تا صفحه پشت سرم میذاشتن مان توی راه واسه یه گشتنم میکشتن اما من میگفتم تلاش دشمنم بیفایده است با این هزار تا صفحه مستند میساختم بیشتر درد من تو قلبم آدمای شهر من قبل من رو کندن من تو این جهنم همه هامو کشتن همین دستشو بل کردی دنیا ما رو گم کرد کم اون برادر که توی جنگ من بره کم اون برادر که بوی معرفت بده به خدا قسم نخواستم هیچ زمانی خم بشم از زیر غم بشم در گیر ما خم بشم وقتی دل میگیره وقتی لحظه میره وقتی یکی مثل من که تو جوونی پیره چشاشو میبنده رو به آسمون میشینه قشنگی های مردن و توی خواب میپینه وقتی دل میگیره وقتی لحظه میره وقتی یکی مثل من که تو جوونی پیره چشاشو میبنده رو به آسمون میشینه قشنگی های مردن و توی خواب میپینه KRS Beats. نبینم اش بریزی اونش تو پاکن مثل من برو به سمت کشو و چارم چند تا یادگاری از حسین پناهی چند تا فیلم بودی چند تا کیمیایی چند تا سیدی مهمتر اون طرف تو ساکم آروم مرد خط نیفته کارهای تو پاکم یادگار خاطرات خوب قدیما من یادگار خاطرات خوب من تو پاکم خوب چشاتو قف کن تو کشو پنجمم این نوشته های منن واسه درد مردمم اونا که تونستن روزای منو شب کنن همونا که تونستن قلبم رو قلق کنن یالا مهدی پاشو کشو رو ببند این به بعد به جنگ رو به مشکلات بخند مغرور باش داداش تو همیشه مکم بود این به بعد به جنگ رو به مشکلات بخند حس میکنم شرگای حرفم وقتی رو به رو پس فردای توی برفای جنگل دراز کشیدم چون درد داره قلبم فهمیدم من ارباب جنگم دنیا مرده مثل پسای قبلن بسا بمیرم و افسانه ترشم همه بفهمم درد داره دردم من از خودم احترام میخوام هنوز دارم به اشتباه نیاز رفتار من مثل جان نیاز دنیا زشت من دل به آش بستم با من بازی کن بدبخت با من آشتی کن در بند منم گاهی خوش خندم نباید داشتم چون توش کردم پشت کردن منو سخت کردن چون تیغ دادم هر کس امید ساختم داشتم مصب گفتی خوب شا شدم دوید بازم مقصد ای رفتم رفتم رفتم

کی میگه شبمون ستاره این نداره تو آسمون آسفالت یک سیگار کی میگه جنگ حاصلی نداره مینو میش کاشت بمب خوشه شرابه نارنجک انار آدما هم وقتی میمیرن کوب میشن کی میگه حقیقت تلخ ترش جام چشم رو بسته امکانات محدودی میشن مشکلات دام هیچ وقت منکراتی نمیشن چون فکر میکنه مردم محجوب میشن کی میگه اجاب جلو تعرض میگیره کانگایی که هیچ وقت عقیم نمیشن تعرض کردن به سوریه زامن و مالی تر باز جون بچا باز بار دیکتاتوری هم سایه دادی تو چاپید خون شاید پاچی تو صورت مسئله همه رادیکال شده و جنگ داهش و کی میگه آب آبی نیست که میگه هست که میگه که میگه پرتقالی نیست که میگه هست که میگه که میگه این عادی نیست که میگه هست که میگه که میگه میشه در انار گاهی بس کی میگه کی میگه آب آبی نیست که میگه هست که میگه که میگه پرتقالی نیست که میگه هست که میگه که میگه این عادی نیست که میگه هست که میگه که میگه میشه در انار گاهی بس میگه روانی ساحل فکرم باد میزنه موز میخوره پشت پلکم بگذریم بهتره بشنوی من که هر روز صبح سر میخوره رو گونه شب رفت شرمندم چون من بندم مثل دلقکی که لفخم بزنه رعیت به دردم نمیتونم من من نپر شیرینه یا تلخ هستی دو دلم اصلا هستی به چی تشبیه میشی آدم قبلی یا و سال تحفیل میشی کلو میچینی یا خاک کارت تشویق میده ها پسر رفیقاش همون گلای فرش که یوم سیر پله میشن مرغ و تشیش که فقط رو دستای نفیش بهش دیگه من چه میدونم چرا با اهلی نمیشن و تو قفس نمیمونن سگا مثل قناری نمیخونم باور کن نمیدونم خدا هست یا نه چرا زنی خونه ی آدمه ولی فقرا اسباب بپرسم مومنی که چش به آسمون داره بری تو وقت عبادت سرش گرم نمیشه و ستاره میکنه خدا رو ستایش نه اونم بی خیال بلال فتیش شعر داره تو اونان به جوهر خودشو ول داده از زندگی بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره سگ خورد وقتی های زنم نمیشه آره بد بریدم و واسه با میگم ولی هنوز سر پا شوکی ام نمیدونم چرا حرفم تو دهن نمیمونه یا چرا سر شب رو به سرم نمیدوسم یا چرا جنگ و برعکس نمیخونم نمیدونم کسی ناظر این حوادث سر فقط درگیر جمع بری من خوشدن راستی سوال شما آقا به چرا بیگناه زندونی و قصدتون چیه نکنه چون اکسیژن با سخت تو و سر به خون میشه حاجی بهترین حالت تکون میده حق بهشون میدن چون نمیدونم